Алло. Ассалому алейкум, брат. Салом, бародаром, бародари қандам, хуб ҳастӣ? Саломат. Чӣ соз ама хуб? Хуб, алҳамдулиллаҳ, брат. Балиста расидам. Маблағ лозима. Ба хайр, бародаром, ба хайр. О, ҳама хуб ҳастӣ? Чӣ? Бабай. Чӣ гапай? Чӣ меган? Да кадом суроғ ай суроғат арои ки иншааллоҳ меом. Ба хайр. Шуд ҳазрат маҳзур. خوب خب هم به این چیز سرشتم به وقت خوزی خوب خوب خب, خب، رو روان کن حوزی حرکت میکنیم طرف خود میام شد گب میخدا خوب خوب من. این باستی سلامت خوبه خیریتی است چه حال داره بخیر بخیر شکر با جام دیگه برای چی برادرم شیر سخن مرحمت کنید 딱 다녀서 룸을 날 거랍니다 خب برادران ممنون نیست یکصد و پنجاه هزار برابر ҳеҷ гоҳ аз хотир мабарад бародарам дар рӯзое ки пастие ки ман қарор доштам ту ҳамеша дар бари ман будӣ ва лаҳзае ки дасти маро ягон бародар нагирифт дар қавватам боз будӣ бародарам дасти маро гирифтӣ ҳеҷ гоҳ корҳое ки ту бо хотири ман кардӣ барои ман кардӣ ва ягон олат фаромӯш намекунӣ бародарам ҳамеша дар бардӣ ин пул як коғази ночизе бародарам саломатӣ ту дар ҷои аввал аст бародар будем ҳамеша бародар мемонем фақат бародарон дар рӯзи пастӣ на балки фақат бародарон хурсанди бародар иншоалло рафта ҷароиро бикун ҳар қадар маблағе ки боло бозо лозим аст бародарам занг зан доиман фикр кун ки дар рӯзои пастӣ бародаре доре ки ҳамеша дар қавати тост ягон майда диққат накун бародарам иншоалло барои рӯзои пастӣ бо рӯзои хуб аст пеш аз бародар саломатида нигоҳ кан шуд ҳазор аҳмад